Doncs jo estic aquí perquè, perquè em vaig discutir amb el Jordi per Twitter. I, I al final de la discussió em va enviar un missatge directe i em va dir per què no vens al fòrum. I, de veritat, eh? Ah, bé, jo visc davant d'un cine, d'un multicines, d'una multisala, eh, del barri de Gràcia, eh, no a la que aneu vosaltres, diguem-ne, a l'altra multisala. I, I en aquest cine, si recordeu el carrer, el carrer sempre està ple de motos. No? Tota la vorera està plena de motos, i a més és una vorera bastant alta, de manera que totes aquestes motos que estan sempre al carrer circulen constantment per la vorera, perquè el que els agrada a les motos és baixar pel tros que no, que no, que no els hi fa mal als pneumàtics. I un dels meus esports a la vida és barallar-me amb els motoristes, van per sobre la vorera. No? Aleshores jo vaig allà amb tot de nens, que són els meus fills, i m'estic barallant constantment. Eh, últimament ho he abandonat, ho he abandonat perquè, perquè arribava moments que, que em barallava massa i que, i que no, tampoc és bo. Aleshores, eh, dos dels meus fills, dels diferents fills que tinc, dos d'ells, n'hi ha un que quan ara anem i veu un motorista sempre em diu ah, que no fas, que no li dius, i perquè aquest li va la marxa. I l'altre, no, al revés, m'agafa fort la mà i em va dient, no ho facis, eh, sobretot, no, no, no ho facis. I, I jo en general ara no ho faig ni per satisfacció d'un i per disgust de l'altre. Bé, però aquest conflicte que tinc és un conflicte sa, diguem-ne, és un conflicte que jo els començo dient coses, ells em insulten, jo els insulto, però és una cosa d'aquestes que, que et deixa tranquil i et deixa bé. També tinc dos conflictes més, regulars, a la vida, que són amb, eh, amb els ciclistes que van per la ciutat i amb els gossos, o més concretament amb els amos dels gossos. No? Aquests ciclistes, no? que tu vas i que no saps si girar a la dreta, a l'esquerra, i que ell inevitablement sempre tendeix a atropellar-te, o a l'amo del gos que diguem-ne, que és tan carinyós que eh, i veu que tu més no tens el mateix carinyo cap a ell que ell, que té, ell té cap a tu, que tendeix a llapar-te la mà, etc etc. I curiosament, jo reconec que són molt pitjors els motoristes que els gossos i les bicicletes. Són molt, ai, que, que, que els gossos i les bicicletes són molt, molt pitjors els motoristes. Però a mi em tenen molt més ator atormentat les bicicletes i els gossos que les motos. Per què? Per la superioritat moral. Els amos de gossos i els ciclistes es creuen superiors a mi. Em miren amb una actitud com si fos culpa meva no? que em fes fàstic, que em llapés la mà al seu gos o que fos culpa meva posar-me al davant del ciclista, que clar que està fent una cosa absolutament ecologista, sostenible, sana, etc etc etc. i jo sóc un desgraciat que va caminant eh, pel carrer. Què té que veure tot això, aquesta ràbia que em fan els ciclistes i els gossos amb la cultura. Té molt a veure. Jo crec que un gran problema que tenim a la cultura és que ens creiem amos de gossos i ciclistes. És a dir, ens creiem que els nostres arguments parteixen d'una superioritat moral que no entenc d'on l'hem tret. Per tant, quina és la proposta? La meva proposta, en primer lloc, és fer allò que Albert Camus va dir que era el més revolucionari que es podia fer, que és fer bé allò que fem. Segon, defensar tot allò que toqui defensar, òbviament, però fer-ho només, perdó, només, només, tot el que suposa, com a ciutadans. Perquè com a ciutadans, òbviament, que tenim no legitimitat, no dret, sinó obligació de reclamar tot el que reclamem però no com a cultura, com a sector cultural o com a agents culturals estem investits de res especial que ens permeti ser ciutadans diferents. Perquè en definitiva, i acabo, i quadro cinc minuts, jo crec que el nostre compromís és, com diria algú que tots coneixeu, el nostre compromís jo crec que és més amb la felicitat que no pas amb la veritat. Gràcies. pujant al tren. Sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós. Que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Ho fan els gossos els ciclistes també, en els diaris i la TDT. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç, tant, tant, tant, tant, tant.